ток булагы ачкыч амперметр вольтметр жана туташуу зымдарынан турган электр чынжырын чогулталы атайын панелде ар кандай өткөргүчтөр коюлган ток булагына кезеги менен бул өткөргүчтөрдү кошобуз дагы ар бирине амперметр көргөзгөн ток күчүн салыштырабыз туташуу зымдарын мындай кезекте жайгаштыралы биринчи калыңдыгы бирдей бирок узундугу ар башка никелин зымын экинчи бирдей узундуктагы бирок калыңдыгы ар башка никелин зымдары үчүнчү бирдей узундук жана калыңдыгы окшош никелин жана нихром зымдары электр чынжырында чыңалуу туруктуу экенин эске алып вольтметрдин көрсөткүчү өзгөргөн жок амперметр аркылуу ар биринин ток күчүн аныктап айтылган божомол туура экенин ишенебиз зымдардын узундугун узартса өткөргүчтүн каршылыгы дагы көбөйөт ал эми өткөргүчтүн калыңдыгын чоңойтсо анда каршылык азаят никель зымынын каршылыгы ушундай эле өлчөмдөгү нихромдун зымынын каршылыгынан аз